Reality, reality, voy a destacar. ganar realice Si mi corazón no perdonó O solamente se secó, murió, se congeló Todo está borroso, todo está confuso Todos son mentirosos, solo concluyo Que la felicidad se va, es un espejismo Una capacidad cuando la ya no está Sentir frío solo, sentir un vacío Soy loco, la bala te cansará Cuando solo ve la realidad es difícil de olvidar Cuando sabes que te va a lastimar Ya no tienes empatía hace los demás Todo se vuelve más claro Ves el mundo matando, robando Tus amigos se alejan de tu lado Te estás ahogando Tienes que ver lo que los demás no pueden Todos usan armas con las personas que quieren El mundo sacando billetes Ellos controlan, yo sacándome la cola Tal vez si dejas de pensar Ya ves cómo se muestra la falsedad Aunque lo que digo te ponga a reflexionar va a intentar cambiar Pero para que dime si eres bueno encontrarás maldad Si me olvidas si es porque que en ti Solo fue porque perdí Viendo tanta maldad en esta puta sociedad Ve la incapacidad de cambiar este mundo La gente muriendo por sí sola, creo que sí Pero porque no se apoya, todo el mundo abandona y no perdonan Tengo mi corazón como un cráter vacío, sin parte ya no late Todos quieren que hable mientras otros quieren que me calle Nada de hecho, intenta solo todo perfecto Pero solo salen bien, destaca cuando lo hacen imperfecto y completo no siento desde que vi lo falso de esta sociedad No me representan nada, una parte de mí es como el yin yang Negro y blanco, es quirógenico, no importa dónde ando Frenético, no me importa lo que hagas, no importa si callo Soy raico, puta, huye las mentiras Forma tu vida, soporta cada día Te de cuenta lo preciosa que la muerte No vida solo llega de repente de una pero aparece de frente Trata de ser diferente, re roder lo que quiere la gente Detente, controla tu mente, todo está contundente Así mira lo falso que la gente, lo gris de este mundo incoherente Reality, reality, voy a destacar Reality, reality, voy a ganar Reality, reality, soy el campeón del mar Reality, reality